Notable produciendo. Estamos en mujeres, estamos, en mujeres, estamos en mujeres, estamos, estamos, estamos, estamos, en mujeres, estamos, en mujeres, estamos en mujeres, estamos, estamos, estamos, Colopea, colopea, colopea, colopea, colopea, colopea, colopea, colopea, colopea, colopea, colopea, roja se fue pique, no estamos en chiste no estamos en chiste, estamos en mujeres que no brinquen. Menor déjame hacerte un sondeo, eo. Menor déjame hacerte un sondeo, eo. Menor déjame hacerte un sondeo, eo, eo, Ya me vaqueaste en la queo. Tú te empilas lo que quieres piloneo. Tú te empilas lo que quieres piloneo. Tú te empilas lo que quieres piloneo. Búscate la señal con los dedos, deo, deo, deo, deo, deo, deo. deo. chica plática, maniática, maniática, tu prima chica plática. La vainita roja se fue a pique, no estamos en chiste, estamos en mujeres que lo brillan. La vainita roja se fue a pique, no estamos en chiste, estamos en mujeres que lo brillan. La vainita roja se fue a pique, no estamos en chiste, estamos en mujeres que lo brillan. La vainita roja se fue a pique, no estamos en chiste, estamos en mujeres que lo brillan. Estamos en mujeres, estamos, estamos en mujeres, estamos en mujeres, estamos, estamos, estamos, estamos en mujeres, estamos, estamos en mujeres, estamos en mujeres, estamos mujeres, estamos mujeres. No me hable de amor, que se oye feo. Tú la cancha yo la bola, mami, vamos a hacer donqueo. Se escapa este te paso lo deo. Y no me de cotorra, que en el amor ya yo no creo. Vámonos para los escalones, ya tú sabes dónde. Vanita Roja se perdió, pero ya yo la encontré. Tú sabes que lo que lo cae, que lo que. Tú estás como una vocal porque tú estás como él. Si fuera Cupido, no pensara en amor. Si fuera notable, no montara motor. Si yo fuera tú, no consumiera alcohol. Mejor a mamangar, que así se oye mejor. no estamos en chiste, estamos en mujeres que La vainita roja se fue pique, no estamos en chiste, estamos en mujeres que lubriquen. Estamos en mujeres, estamos, en mujeres, estamos en mujeres, estamos, estamos, estamos, estamos, en mujeres, estamos, estamos en mujeres, estamos en mujeres, estamos, estamos en mujeres. estamos produciendo, Charlie Brown el alterado, coge la nota, tú no sabes quién es Maní, la felpa de este lado, la gente mía, que lo que. Satélite, KB. muere, tú